Hallo Freunde, willkommen bei einer neuen Folge Birk Reacts, powered by Omen. Zu meiner linken Seite sitzt Aslan und ich bin der Obnox und wir gucken uns äh, Spiele aus dem A1 Cup an. Wir führen hier schon 06. Ich erinnere mich nicht mehr ganz das genau. Das ist die genau Twisten-Szene. Die ist krass. Boah. Das ist schon krass. War das ein 1 gegen 4? Ne, ich glaube, das war ein 1 gegen 3. 1 gegen 3. Nate war schon alleine krass im TP. Ja. Jetzt 1 gegen 1. Da ist Twisten immer stark. Immer. Mhm. Und er hat noch Ult. Aber Gegner hat auch. Ne, der hat keine Ult. Ach, ich erinnere mich jetzt. Ich wusste gar nicht, wie er ihn da gesehen hat. ja, aber er hat ihn trotzdem geultet noch. Ja, ja. Er hat ihn noch geultet. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Ace. Er gewinnt uns Ace. die siebte Runde, holt einen Ace. Siebte Runde. Hat wahrscheinlich einen fetten Scoreboard am Top-Fragen. Race, Race Standard. Ja. <laughs> Twisten also ich persönlich finde, ist ein sehr guter Spieler. Also individuell finde ich ihn ähm, sehr stark. Ähm, er, ist noch in, er ist halt noch jung, 17 Jahre alt, muss noch viel lernen, aber ähm, er macht sich ziemlich gut, würde ich sagen. Ja. Und ähm, kann auf jeden Fall ein Top-Spieler werden. Kann ich nur zustimmen. Kann ich nur zustimmen. Wow. Ah, Lucid, aua. Trifft eigentlich nicht. Also, ich, ich meine, der ist drauf, aber. Ja, ich würde auch sagen, er hat drauf, mm. aber manchmal ist das so in Valorant. Kannst nichts machen. Das sind die Nerven im LAN. Ja. 12, 9. Oh nein, das war dieser. Oh nein, nicht diese Runde. Ich erinnere mich noch, das war tiltend, aber wir haben uns eigentlich gar nicht tilten lassen. Weil er holt das 1 gegen 3. Ja. Und die gewinnen dann am Ende noch die Map, leider. Boah, das ist aber auch schon Lucky Kill, das war schon geprefired. Ja. Also eigentlich theoretisch ist diese Runde nicht holbar. Nicht. Ja, wir müssen aber die Map closen hier. Ja. Leider verlieren wir die Runde und damit dann auch später die Map. Im ja. Overtime, glaube ich. Und wir liegen 2-0 auf LAN zurück. Und müssen drei Maps hintereinander jetzt gewinnen, um die LAN zu gewinnen. Ja. Wir waren eigentlich gar nicht, äh, wir haben uns gar nicht äh, darüber aufgeregt. Wir waren auch, äh, wir wussten, wir gewinnen die LAN. Auch wenn wir jetzt drei Maps äh, hintereinander gewinnen müssen. Wir haben uns nicht runterziehen lassen ja. und weiter Gas geben auf jeden Fall. Ja. Also jeder war noch confident und ähm, ja, wir haben einfach 100% gegeben. Wir wissen, dass wir krass sind. Deswegen, wir haben 100% gegeben und wir haben den Reverse Sweep. Swap. Sweep. Sweep? Sweep. Sweep? Sweep. Okay. Sweep. <laughs> die schleichen kurz vor die Gegner. Es steht hier Twisten. Zwei geile oh. Kills. Jetzt ist er blind, holt noch oh, den dritten. Oh, das ist krass. Richtig gut. Ich glaube, er holt jetzt noch in der Mitte den vierten. Vierten macht er noch. Den fünften hat er nicht mehr bekommen, glaube ich. Er lässt sich schön Zeit, holt den vierten. Da ich nach vorne ist ein bisschen so Dinge zu. Ja, da, da, will er auf den fünften gehen, aber verstehe ich. Versteh ich. glaube, er stirbt da, aber trotzdem. Er hat halt die Runde das theoretisch alleine gewonnen. 3 gegen 4. Boah, da fällt Matchpoint. Ja, aber das, das, ist halt der Pull. Da, was willst du da machen, Mann? Der, der mm. move da so links, rechts, links. Guck's mir nochmal an. Ist halt, guck mal, guck mal, der geht dann da rein, guck. Weißt du, was lustig war? Setzt ab. Ich habe den Pull gemacht und Gaub meinte noch zu mir, <laughs> ey, er meinte zu mir, das war ein richtig geiler Pull, äh, aber, äh, also, du hast gut mitgedacht, aber es war halt Pech. Ja, na, weißt du, was willst du da machen? Kann, kann man nichts machen. Da, da kannst du nichts machen. Grabon holt hier den ersten, wir haben Eko. Fette Gesichter, ist muss man Kleagon, ja. Heißt er nicht Kreagon? Ich nenne ihn Kreagon. Nenn ihn, wie du willst. <laughs> er holt ja das Ace, die ja, feiern sich voll. Ja, ist, ist okay. okay. Ist okay. Er macht halt ist, ist ein Ace, Ace ja. ja. Aber wir waren halt Eko, muss man auch sagen. Ja. 10-4. Benny holt unseren schönen Twisten. Boah. Holt noch den nächsten. Bisschen schade, Mann. Hm. Ja, ich kann den zwar machen. Noch ein, noch ein Ace für das ja, Ich glaube. Passiert, aber. Ist individuell äh, war halt. noch ja. fett am Führen, würde ich mal sagen. 10-5. Boah. Sehr geile 10. Ist das die Szene, die ich, ich im Kopf habe? Ja. 3 gegen 1. <clears throat> Twisten ist alleine mit AWP. Boah. Er schleicht sehr schön vor. Und den ersten Smoke die Bombe. Macht nicht Hälfte. Ich hätte sogar Hälfte gezogen, aber er hat das gut gespielt. Ich glaube, hätte er die Hälfte gemacht, wäre er Ey, tot. Was hat, hat der Gegner sich wohl gedacht? Ich habe keine Ahnung, was die da machen. Ich habe echt keine Ahnung. Also Eigentlich die wichtigste Runde. Wir haben uns alle richtig gefreut. Ja. Das ist auch eine Key-Runde. Zwischen ist auch saustark auf LAN, muss ich sagen. Ja, ja. Also ja. hätte ich echt nicht erwartet. Er hat ja auch noch Erfahrung gehabt von Rainbow Six, glaube ich. Deswegen. Aber mit 17 Jahren. Ja, das ist schon, das schon krass. Das ist schon krass. Sehr stark gespielt, MVP. Vor MVP, allem. auf jeden Fall. Ja. wir sind also sehr selbstsicher auf die LAN gefahren äh, dachten, wir würden, äh, also wir haben die Gegner ziemlich unterschätzt, würde ich mal sagen. Und äh, dachten, wir würden die überfahren mit so einem 3-0, schnellen 3-0. Aber ähm, genau deswegen haben wir die erste und die zweite Map äh, verloren. Wir haben ein bisschen gestruggelt am Anfang, aber wir mussten uns noch erstmal warm spielen. Ähm, die Gegner haben auch äh, in der ersten Map vor allem, würde ich sagen, sehr, also viel besser getroffen als wir. Ja. Aber dann äh, haben wir uns einfach zusammengerissen und haben die letzten drei Maps äh, in der Reihe gewonnen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Kommentar da, äh, ein Like und subscribe bitte. Bitte. <laughs> Multiple studies have shown that surgeons who game make 32% less errors. I'm not gaming for me, I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen.